नमस्ते प्यारे दोस्तों आज हम आपको यह सिखाते हैं कि कैसे आप इंडिया में अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो देखिए जो सेल है ना जैसे ही सेल होती है उसमें से आपको अपना प्रॉफिट निकल जाता है मान लो आपने सौ रुपए की सेल की है हंड्रेड रुपीज ठीक है अगर वो प्रोडक्ट में आपको टेन परसेंट भी मिलता है तो आपके जो प्रॉफिट हो गया इस सेल से दस रुपए आपके हो गए इसका मतलब ये है कि आपको एक सिंपल सा फार्मूला मिल गया पैसे कमाने का मीन्स सौ रुपए का माल बेचना है दस रुपए मुझे मिलेंगे अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए देखो मैं तरीका से बता रहा हूं आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए क्वांटिटी ठीक है मान लो कि यह एक आइटम थी यह एक आइटम थी और आपको सौ रुपए की सेल निकाल सेल की क्वांटिटी बढ़ा दो मीन्स आपने यहाँ दस सेल करोगे ठीक है अगर सौ रुपए की एक आइटम है आपको दस हजार निकल गया ठीक है तो उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा यानी क्वांटिटी के ऊपर आपने टारगेट रख दिया क्वांटिटी बढ़ानी है अब क्वांटिटी इंक्रीज कैसे करनी है इसका भी एक तरीका है मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल सा है सबसे पहले होती है door to door door sales आपने अपनी शर्म की कमीज को उतार दिया एक तरफ रख दिया किसी के घर के सामने आप गए उसको रिक्वेस्ट की कि मेरा मेरा जो सामान है ये क्वालिटी वाला है जब डोर टू डोर सेल की बात करते हैं तो नंबर एक पे है कि उस कस्टमर फाइनल कस्टमर को इतना बेनिफिट होना चाहिए बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट का मतलब ये है कि आपको एक सेल के ऊपर दस रुपए मिलता है अगर आपने डोर टू डोर में क्या जरूरत है आप एक रुपए कमाओ ना ज्यादा से ज्यादा लोग हो हाँ एक लेडीज से दूसरी लेडीज को कहेंगे वो आया था सेल्समैन इतना सस्ता दे गया है आज तक तो वो देता नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है एक बार यहाँ शालों की सर्दियों में सेल लगी थी उसने इतना डिस्काउंट दे दिया कि उसकी सभी शालें यहाँ बिक गई थी वो कश्मीर से आते थे तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी दस हजार यूनिट्स भी बेच सकते हो आप ठीक है तो एट आपका जितना कम होगा सबको पता है कितना एट आता है नंबर दो पे आ जाओ check who is needy who is needy आज हमारे साथ हमारे दोस्त विकास जी आए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन हमारा सर्व खरीद सकता है तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी सिटी में बहुत सारे ड्राई क्लीनर है ड्राई क्लीनर है अगर आप इनको अच्छा प्रॉफिट दे दो कौन आपका माल निडी कौन है निडी देखो जो कपड़े धोने वाले प्रोफेशनल हैं धोबी कहते हैं वो सबसे ज्यादा सर्फ यूज करते हैं अगर इनके साथ रिलेशन ज्यादा से ज्यादा बनाए तो आपकी सी निकलेगी ऐसे ही आपका सामान कौन इस्तेमाल करता है कौन इस्तेमाल करता है मैं एक सिंपल सी अपने फ्रेंड की एग्जांपल बताता हूं आपको अगर जो बसों में ट्रक्स में या कहीं भी है वो पानी इस्तेमाल करते हैं अगर उनको देते हैं फाइनल कस्टमर को तो प्रॉफिट ज्यादा है तो वो देखो कि कौन नीडी है किसको नीड है इंस्टेट हम शॉप को दे रहे हैं उसको दे रहे हैं अगर फाइनल कस्टमर के तरफ हम पहुंच गए तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा नंबर तीन पे नंबर तीन पे है अपने इंप्लॉयज आपका कोई भी बिजनेस है सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉयज होने चाहिए कि वो इस सामान को खरीदे ठीक है आपके मान लो दस एम्प्लॉयज हैं पंद्रह एम्प्लॉयज हैं आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है आप उसको एक कंडीशन लगा सकते हो भाई मेरे पास यहाँ जॉब करनी है तो मेरे प्रोडक्ट्स को भी खरीदना पड़ेगा अगर आपको मेरी कंपनी पे ट्रस्ट है मुझ पे ट्रस्ट है तो मेरे प्रोडक्ट्स को भी आपको बाय करने होंगे क्योंकि मैं आपको सस्ता दे रहा हूं आप कहीं से भी करें मैं तो आपकी वेलफेयर चाहता हूं इस तरह से आपका फायदा होगा तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे चौथा उसके बाद है networking marketing working network marketing marketing means आप अपना मुनाफा और कम कर दो एक की जगह पे जीरो पे पचास पैसे कर दो मीन्स जो आपके साथ नेटवर्क में जुड़ेगा उसको आप आगे और प्रॉफिट दे दो ठीक पांचवा उसके बाद आती है प्रमोशन प्रमोशन इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट मान लो हमने सर्फ बेचना है एक गांव में चले गए वहां आवाज से एडवर्टाइजमेंट होना स्टार्ट हो जाए हम उस चौक में खड़े हैं एडवर्टाइजमेंट हो भाइयों और बहनों जो ये सर्फ बिक रहा है ये बहुत ही कम रेटों में कंपनी की तरफ से बिक रहा है तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्शन होकर आपका सामान बिक जाएगा सिक्स सेमिनार बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हैं उनको अपने साथ मिलाइए क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है बेरोजगारों के पास वो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों किसी के पास भी जा सकते हैं तो वो सेमिनार में आए अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड तो उनको आप सेल कर सकते हो मान लो कि एक बेरोजगार आया उसको कहा कहें हम कि भाई आप एक सर्फ लो हमसे ठीक है आप जिसको बेचोगे उसको 50 परसेंट आगे आपको मिलेगा तो उसके मन में आएगा हाँ यार मैं बेरोजगार हूं इससे मेरे को कमाई होनी है तो उसकी सेल आपकी सेल बढ़ती जाएगी सेवंथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वो दोस्त आपका दोस्त नहीं जो आपको हेल्प ना करे आप अपने दोस्त से पैसा तो नहीं मांग रहे उधार कि भैया मेरे को दस हजार दे दो पंद्रह हजार दे उसको कह रहे हैं भैया मैं काम स्टार्ट किया है एक बिजनेस स्टार्ट किया आप मेरे को इस सेल में हेल्प कीजिए ये आपकी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान ऐसा काम स्टार्ट करो जिसमें ये तीनों चीजें हो जो उसकी नीड हो ये ना हो कि आप उसकी कोई ऐसा प्रोडक्ट रख रहे हो जो उसकी नीड ही नहीं है आप उसको बेच रहे हो कार उसकी जेब में पैसा ही नहीं है ठीक है ऐसी जिस जो उनकी नीड हो रोटी कपड़ा और मकान की नीड हो वो प्रोडक्ट आपके रिलेटिव आपकी हेल्प के लिए आपसे खरीदेंगे आठवां पॉइंट अब अभी बात है ऑनलाइन दुनिया की पचासी परसेंट लोग ऑनलाइन में पहुंच चुके हैं सिर्फ पंद्रह परसेंट जो बुजुर्ग है जिनकी उम्र पचास साल से ज्यादा है वो अटैच नहीं आज हर कोई ऑनलाइन पे पहुंच गया है तो हमारा काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा promotional ads videos contents Facebook Twitter या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसको साथ में लेते हुए हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी ऐसी वेबसाइट जिसमें एक दिन में वन बिलियन डॉलर की सेल की है ठीक है जैसे एग्जाम्पल ये फ्लिपकार्ट को कह सकते हैं ठीक है ऐसे अमेजन डॉट कॉम है ई बाई डॉट कॉम है बहुत सारी है स्नैपडील डॉट कॉम है सबका काम है सेल करना तो आठ तरीकों से आप सेल बढ़ा सकते हो एक लास्ट पॉइंट आपको यहां बता के जाता हूं नाइन्थ थिंकिंग एक सोचता है नहीं नहीं सेल नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी यार मुश्किल है ठीक है ये इंसान की सोच है एक कहता निकलेगी निकलेगी बहुत मैं उत्साहित हूं होना ही होना है तो क्या होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी अच्छी होगी तो वो आपकी जो थिंकिंग है उस व्यक्ति के दिमाग में पहुंच जाएगी उसने वापस आपसे वो माल खरीद लेना है अगर आपको कहोगे नहीं बिकेगा उठते ही यार उसने पिछली बार भी नहीं खरीदा था अब कैसे खरीदेगा ठीक है तो वो बात जो सोचा था आपने उसके दिमाग में पहुंचा उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसी बार ऐसा ऐसा करते करते सारी जिंदगी आप सोचोगे नहीं यार मैं तो सेल में फे, फेल हो गया एक बहुत अच्छी सी किताब है मैं सेल में असफलता से सफलता की तरफ कैसे पहुंचा वो पढ़नी चाहिए हाँ। उसमें यही का बात कही है हमने थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है हाँ बिकेगा ही बिकेगा तो बिकेगा आपका माल ठीक है शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ,